qora osmonimu charchamagan tong charchaganman aldamayma yürüp yeryüzida yurib oxiri so'ndim qiynalganman aldamayman qayerdasiz qishda gullagan gulsiz qalbimsiz kuzda kuylagan bulbul yuragimsiz bag'rini to'kkan daraxt novdasi singan kurtak lekin gullagan bog'da quyoshman oyman yulduzdek tush bu hayot ongoki hayot Rotenborn